Hola, mi nombre es Shai y hoy día voy a aclarar tus dudas sobre programación. Pues hay varias respuestas a esto, pero sinceramente yo diría que lo más importante no es programación como así sino es los lenguajes de programación. Para ponerte contexto, digamos que para hablarle a una computadora, pues las computadoras no hablan español o no hablan inglés directamente, sino hablan otro lenguaje, ¿tú sabes cuál? ¿Binario? Sí, binario, pero mm, binario es muy difícil como para programar, ¿sabes? Es, bueno, binario, ceros y unos, o sea, no. Entonces, para eso existe lenguajes de programación, pues unos científicos se ocurrieron pues bastante buena idea, se les ocurrió en vez de escribir ceros y unos que es muy difícil, entonces transformar esos ceros y unos en pues códigos, entonces así fue, será mucho más, sea mucho más fácil, ya me entiendes, entonces para pues ordenar a una computadora, porque las computadoras no nos pueden ordenar nosotros, quién sabe, AI. Entonces, simplemente lo que necesitamos es aprender a comunicarnos en su lenguaje entonces su lenguaje pues hoy en día es programación igual sigue siendo binario pero mm, mejor es programación ah, ¿por dónde comienza la vida de un programador? pues suponeré que ya sabes algunas cosas algunas cositas muy básicas como pues qué es un sistema operativo qué es un navegador pues qué es lo que está haciendo realmente en eh, un video de YouTube. Entonces, son ciertas cosas, ciertos conceptos básicos que una persona pues necesita tener a la hora de aprender a programar porque es algo esencial. Entonces, pero si aún no lo sabes, no te preocupes, tú disfruta lo que tú sabes y ve aprendiendo más cosas, ve experimentando cosas, pues nada, simplemente ve aprendiendo muchísimas cosas de tu celular, de tu laptop, de lo, dispositivo que estés pero si ya estás, si eres entre unas esas personas que ya sabe algunas cosas, entonces, eh, ¿cómo puedes comenzar realmente a aprender? Hay ciertos pasos, pero yo diría que lo más importante pues es un punto y pie primero. Es como que es como el primer paso de un programador es siempre aprender HTML y después CSS o también JavaScript. ¿Qué es esto? Me quiero aclarar eh, para ponerlo en contexto fácil, digamos que tú quieres ingresar a, pues, a cualquier contenido que exista en el internet. Pues para hacer esto no es simplemente entrar a internet y punto. Pues no es tan así. Tú lo que tú harías, yo sé que tú harías, eh, es entrar a un navegador y después pues buscar lo que quieres entrar, o sea, lo que quieres consumir por ejemplo, un video de YouTube, entras a youtube.com slash Entonces, Así es como accedes a internet mediante un navegador, ¿verdad? Pues está bien, pero ahí consiste lo que es HTML. HTML simplemente es lo que el navegador lee, o sea, lo que el navegador entiende por lo que estás buscando. Por ejemplo, ah, tú quieres entrar a YouTube. El navegador pues es un programa informático que accede a internet, entonces mediante eso va a buscar en todo el internet eh, pues la página de YouTube y como lo lee, la página de YouTube está hecho con HTML. O sea, es simplemente el lenguaje con el que el navegador lee YouTube. Entonces, eh, no es tan difícil, simplemente el navegador lee HTML. O sea, YouTube, la página de YouTube que pues estás viendo está leyéndolo. El navegador lo lee mediante HTML. Entonces, son cosas así. Entonces, entonces sí, así comenzaría la vida de programador. Después iría a cosas más difíciles base de datos o también pues hay una cosa que se llama frontend y backend entonces son cosas que te vas a tener que enterar pero van a ser más divertidas eso depende de ti, pero yo creo que un poco de conceptos matemáticos ya estás ready para comenzar. O sea, no necesitas, son, o sea, son conceptos como que la telemultiplicación, las sumas y restas, son cosas así. En realidad no necesitas tanto, bueno, un poco de álgebra, pero en realidad no hace nada, no hay nada imposible que no puedas aprender. Es la, es la matemática del colegio, entonces... ¿En dónde se puede aprender? Esto lo voy a responder muy rápido. En YouTube, en pues en internet en sí todo hay contenidos de programación. Tú solo tienes que buscar en Google cómo puedo aprender a programar. Y hay videos, millones de videos, miles de millones de videos. Y también hay bastantes libros. Hay libros que puedes ir a comprar. Hay libros que puedes, ebooks que puedes leer. Y son PDFs gratis. Entonces hay bastantes cosas como aprender a programar. Hay bastantes aplicaciones en el celular incluso. Y hay una página en especial que es muy buena para aprender a programar yo lo usé y pues te lo recomiendo, así que es Free Code Camp, es sin fines de lucro, así que no te preocupes por eso. Entonces, ahí te lo dejo en el link de abajo, en la caja de descripción, para que le eches un ojo. Estoy a punto de entrar a este mundo. Felicidades. No hay nada más bonito pues, que ingresar a la industria tecnológica. Bueno, sí, tus industrias, las demás industrias son también bonitas, pero la tecnológica, recuerda que pues aquí vas a tener una gran familia eh, alrededor del mundo, pues aquí también, aquí, aquí. Y simplemente pues si tienes alguna ayuda, si tienes alguna, un consejo, si tienes también algún problema, no dudes en ponerlo en internet. Nosotros estamos para ayudar a todos ustedes los que comienzan. Y pues yo también no soy tampoco un experto, también yo pido ayuda. Entonces, y eso, simplemente Recuerda que siempre vas a tener una comunidad en todo el mundo, eh, no estás solo. Y pues felicidades, porque si vas a conocer en este mundo, pues debo decirte que es la mejor cosa del mundo. Así que, pues nada, simplemente este fue el video de hoy día. Y si te ha gustado, no te olvides darle un like. Y si te ha gustado mucho más, no te olvides suscribirte al canal, que pues también hay contenido así. Y nada, simplemente nos vemos. Bye.